Nice. いいね、売り切れてるいいね79でしょ129あ129かマイナス3うまいんじゃない 垂れるかでもいいよ パー5ですが池があるので橋の手前に刻みますはいやばい残って残った危ないナイスショー 池越えあお超えたナイス山が綺麗おー大将いい ナイスオンこれむずいね、ね、スタンスがしかも取れない取れないクリーンにてるしかない、ね、そうだねおうまいうまい 4 0ヤード4 5ヤードぐらいあっち向いてたな は調子に乗りやすいからね